son ilustradora profesional, Son a baixista de Cenzar e de algunha outra formación como MJ Pérez ou máis recentemente de Cuarta Xusta e son a que está detrás do proxecto Músicas Galegas Ilustradas. Eu cando era nena non, non recordo, a miña familia nunca foi grande melómana, entón era pois música que a mí non me gustaba moito, pois Juan Pardo, non? cando estábamos en Alicante, miña nai galega, había discos de Juan Pardo, bueno, cintas. Lembro o cambio brutal de cando eu estaba en Alicante, que había un programa infantil que se chamaba Babalá, e chegamos a, a Galicia e de repente repente atópome catralla en toda a cara do Xabarín. E alucinaba porque era con diferencia o programa infantil que máis tralla tiña se o comparaba con todos os que coñecía, os de, os de Antena 3, os de outras, bueno, o Canal Nou, entón foi unha cousa creo que foi importante eso, ¿no? de ostras, esta, esta música existe. A ver, eu acabo de sair de facer un concerto eh, especial para nós, porque é unhas actividades que facemos para a mocidade, para a xente alumnado do instituto, e realmente eu, que son a máis nova do grupo, penso en que eso me, me, me, me axudaría moito, me, me tería axudado moito cando eu tiña a súa idade, porque eu, como non tiña referentes roqueiros, nin, nin música nin músicos próximos, da igual que xa jazz, que xa blues, eh, non tiña músicos cerca, entón se eu con esta idade, con 12, 13 anos, me chegan a traer unha actividade así, pois creo que a miña vida sería un pouco diferente ou non tardaría tanto en, en decidir, ostras, pero a mí me gusta a música. Hai un dato que a veces dou cando me acordo que que eu crecín pensando que non me gustaba a música, porque cando tiña 8, 9 anos, cando estábamos recén chegados a Galicia, A única música en directo que, que escoitaba eran as, as verbenas. A mí non me gustaba ir a ver a París de Noia, non me gustaba ir a Panorama. Entón, claro, a xente me dicía, é que a nena non lle gusta a música. Era a música que coñecía, entón eu, a mí non me gustaba a música, non? Eh, a cousa xa cambiou cando me, me decidín apuntar á Escola Municipal de Música, porque no instituto tampouco recordo nada así salientable no que a aula de música, e me apuntei á guitarra clásica. E eh, ese profe e eh, que agora está xubilado, me deixaba un instrumento que era totalmente descoñecido para min, que era o baixo eléctrico. Eh, tocábamos cousiñas dos Beatles para os festivais de fin de curso, e foi aí cando empecéi a coñecer o baixo eléctrico, eh, cando me gustou e nunca deixei xa de tocalo, e cando conecín tamén outro tipo de músicas e de referentes. É moi importante estar sempre pendente das redes sociais, non? E, eh, e ademais pasa unha cosa moi curiosa que vai un pouco como por idades, non? E, eh, Facebook xa non é para a rapazada nova, senón que a usan pois xente da Quinta de Cenzar. Despois estamos os que somos máis de Instagram, eu porque son ilustradora, Instagram é moito máis gráfico, e, e, e visual e me gusta máis, pero agora eh, a xente está en TikTok, en outro tipo de, de redes, non? Nos atendemos as redes as que podemos, non temos tempo material para facer TikTok. Si, sí, chegamos a xente, pero a xente que usa as redes, hai xente que se nos queda fora. A ver, o público de Cenzar e falo eu que son a máis nova do grupo, eh, é máis ou menos da quinta de, pois, de Bocixa, pois alrededor de 50, non? un pouco máis para arriba, un pouco máis para baixo. Eh, sí que hai algún caso de, de rapaces máis novos que queren montar a súa banda, pois poño exemplo de Nuada, de Cuarta Susta, de xente da súa idade que son máis festivaleiros, ou xente da miña idade que fomos festivaleiros, pero creo que a xente nova agora non é que non lle guste o rock, porque agora hai outras cousas, non che ten que gustar o rock, pero sí que creo que consumen menos música en directo. Xa non estou falando da pandemia, porque antes da pandemia me daba a mesma sensación, non consumen música en directo. E moitas veces, cando facemos actividade de música e lingua, nos teñen dito que é a primeira vez que van a un concerto de rock. Entón, claro, eu creo que vivir a música en directo non é o mesmo que consumila en plataformas, que está moi ben, porque eu xa quixera con 13 anos ter internet na miña casa e ter plataformas a man sempre, pero é a sensación que me dá. E despois con Pacolas, eh, creo que, que o rock and roll gusta aos nenos porque é moi movido, creo que é importante porque que non lles pase pois como a moita xente que existe o rock, non? Como me pasou a min, existe eh, a tralla, existe a guitarra eléctrica, existe outro tipo de cousa. Si que é verdad que moitos pais deses nenos e desas nenas son fans de Cenzar, non? Entón é como como unha pequena bola que vai xirando. É importantísimo eh, ter eh, profesoras e profesores que, que se interesen por estas cousas, senón non chegan aos institutos. Da igual de que proxecto estea falando, tanto o meu de ilustración como este que é música e lingua, calquera proxecto cultural que quede un pouco apartado da aula, moitas veces non por nada, senón porque non hai tempo material no, nas aulas para poder dar todo. Creo que é importante para que coñezan outros mundos. Eh, está moi ben que coñezan, por exemplo, que, que hai autores de cómics e, eh, eh, se dedican a eso, ¿no? porque seguramente a profe de plástica non teña horas para explicarlle todo. E, e sempre está moi guai esa, esa conexión, esa proximidade. Un saúdo enorme a todas as que estades eh, vendo a son a nosa música. Encantada de estar aquí e, e nada, sempre disponible en redes para falar con, con vos por se tedes dúbidas ou que sexa un saudiño, pois sempre, sempre está ben.